Ciao! Allora, oggi vi parlo di questo contorno occhi della Bottega Verde. Si tratta del contorno occhi retinolo BV Plus, contorno occhi potenziato con pro-retinolo, collagene vegetale, acido ialuronico e pluridefense. Allora, il prezzo allora, confezione è questa il prezzo è di 25,99€ l'ho segnato per 15 ml di prodotto ma è un prezzo scontabile quindi con le offerte periodiche le cartoline io ad esempio l'ho preso con una cartolina che mi è arrivata in un mese e l'ho pagata 4,99€ quindi per quello l'ho voluta provare allora è classica confezione con l'applicatore ecco cosa dire soltanto che sul mio contorno occhi ha poco prodotto picchiettato bene assorbe molto velocemente ha un profumo che si sente il profumo un po' si sente ma non è persistente sulla pelle quindi ok anche un po' meno profumo sarebbe meglio comunque sia si stende bene assorbe molto velocemente e ho trovato che un leggero miglioramento soprattutto delle borse e degli occhiaie comunque più che altro borse allora tutto quello che promette di fare sicuramente non lo fa però il fatto che abbia comunque il retinolo che è perfetto per il contorno occhi poi comunque va a idratare eh, la zona dei contorno occhi quindi toglie un attimo e evita di far uscire altre zampette di gallina o altre rughette e tende un pochino a con il massaggio comunque a sgonfiarmi le borse trovo che sia un prodotto valido sicuramente non da prendere a prezzo pieno ma con le promozioni perché no a prezzo pieno credo che 26 euro sia davvero troppo per un prodotto del genere ma comunque sia è più ehm, è più